Я. не, ну давайте новую ж девушку а, возьмите. Я новую девушку. Да. А, вот, я, я, я, я, я, я, я, я. Да что ж такое? Давай, ложись. Середенка кверху ложись. Ребят, очень просто. Очень просто работать с поджелудочной железой. Находите селезенку. Находите селезенку. Расслабляете тяги селезенки сосудистой, хотя, ну, бы, хотя, бы, хотя бы основные тяги ну. селезенки убираете ее, куда она тянется, туда, туда, или помпаж векторный сделали, да, селезенку посадили в нейтральную позицию, как бы, да, то есть ее не тянет не туда. И начинаете через селезенку делать э, флуидическую прокачку, получается, в медиальном направлении. Селезенка сидит, получается, селезенка сидит, как шапка грибка на хвосте поджелудочной, понятно? Uh-huh. И вы селезенку сначала центрируете, чтобы ее никуда не тянуло. Это да, это поджел... И потом начинаете через поджелудочную флуид качать, а потом и мясо начинаете продавливать уже, да? Посадили селезенку, смотрите. Строго медиально. Да, вот куда ее чуть-чуть тянет? Чуть-чуть мы с два тянем, Два, угу. три, векторный помпажик, четыре. Чпок, стабилизировали селезенку. И тут же начинаете через нее работать в направлении э, чревного ствола эпигастрии. И вот поджелудочная железа ощущается как вот, ну, как какой-то батон такой, знаете, колбасы такой, ну такой как бы крупный такой, да, и в нем какие-то пятна, пятна дисфункции может быть, могут быть, да. То есть некая оболочка, она фарширована какими-то орехами, там чем-то еще. На мозг почему-то ну, похоже. Там, вот ну вот такое. Да, и, и на УЗИ она обычно таким вот, как mm-hmm. бывает, дисфункция ее, да. Вот обычно это чаще всего поджелудочная страдает у людей не те, кто там злоупотребляет там, вином, водкой, огурцами солеными, да, а тем, кто пытается кого-то продавить, что-то переделать, вот у них она всегда страдает. Понятно? То есть те, которые вечно не согласны или хотят что-то там. Но гиперконтроль это тоже. Нет, гиперконтроль это, это... другое. Растяжка идет, вот несогласие, сепарация совсем подряд, да? Переделать кого-то, несогласие с чем-то. То есть концепт и реальность, концепт и реальность. Угу, Когда человек поняла. концепт и реальность не принимает, он хочет кого-то продавить, переделать под, себя, под себя отформатировать. Или его там хотят переделать, плющит его, плющит, а он сопротивляется, сопротивляется, сопротивляется. Ну, сначала его плющит, потом мысли плющит. Обычно такая тактика идет, да? И потом у нее страдает поджелудочная. В общем, делать всем детям. А? Делать Родителям. всем детям. Родителям сначала сделать, у напряжение пропадет. После этого вот флуид застрял, я сейчас продавлю флуид сначала весь. Потому что флуид фиксируется, вызывает отек, фиброз, аподистрофия. А он у нее не с почкой связан? А? Не с почкой у нее связан. Она на селезенка торчит, на, на, на селезенке торчит. Плохо, плохо идет она, туго очень. Когда ее переделывали, потом она всех переделывала. Мне кажется, он все равно тянет еще, вы знаете. Как помню фильм «Баба Яга против». Знаешь, какой фильм такой? Класс, да. Против, да. Если так прокачать, перестанет переделывать? Ну, немножко да. Ну, человек так устроен, что он всегда будет его переделывать. Не себя, а Это его суть такая. Он всегда будет с собой, не, сог... не согласие с собой. Вот. вот. Я хочу быть такой, такой, а я такая. Вот я не такая, вот я жду трамвая, я такой. не согласна с собой и страдает потом за проблемы, которые надуманы, да? Вот, ну, и, и вот пошел флуид все, и потом сахар поднимается, да, если не, не проработали. Проработали, бум, сахар в два раза упал. Вот. При диабете есть смысл? Вообще? Да, вот есть смысл при диабете вот это. Это техника коррекции диабета сразу, прямая техника коррекции диабета. Инсулинозависимый? Да. Любого. Да, в том числе, да. В основном инсулинозависимый лечит вот так хорошо. Будьте осторожны, надо, надо, надо, дозу, надо дозу титровать потом как бы. Угу подбирать новую, да? Ну, надо титровать. Они обычно глюкотест с собой носят. Я говорю, mm -hmm. смотрите, прежде чем вы колите, посмотрите, потому что может ну, гип гипогликемия может быть. Mm -hmm. Она да, саданет, 15 единиц саданет, mm а надо уже, ну, на его сахар надо как бы 7 уже. Mm А у вас вот по опыту сколько, вот, допустим? 50% падения идет сразу же. Ну, это с одной процедуры, да, а да. чтобы уже оно держалось? более-менее... Ну, я не отслеживал эти моменты. Ко мне специально не ходили, диабет не лечили, там единичные случаи, может быть, были. Люди хотят и таблетки или принимать, или колоть, они уж как бы подсажены от опыта. Да. да. И у них же это, что без этого нельзя. Да, да, да, да, да, Они очень Фишка, так плотно да. в этом концепте сидят, и у диабетики они как бы достаточно да, сложные в плане. Они, они, тамега очень выражена у диабетики. Очень, очень такое у них ригидное часто бывает. Ну мне хочется, я и работаю, потому что я вижу участки ригидности, я же просто жидкостную прокачку железа делаю разных сегментов, как бы, да. А куда сейчас качается жидкость? В медиальном направлении. Просто вот, Да. В головку все вкачиваю, и туда в 12-перстную все это выливается. А тоничную дрожь тоже можно включать? А? Тоничную дрожь. Можно, можно, но я не хочу здесь это делать. Это можно, раз придавил и, и пошло туда, да. Раз придавил, но ну, для кишек и... оно не актуально, наверное. А? Для кишек не актуально. Нет, ее всегда можно делать, да? это, это, это, это коррекция капиллярного это уровня. Капилляры, ага. капилляры можно, если чувствуете, ткань это просит. Вот вы когда раз, раз пошел, пошел, и что-то не хватает. И вот в тот момент, когда что-то не хватает, хочется так прямо аж клиент. <laughs> И вот так, о, как хорошо. Вот и, да, да. Вот и все, и готово. Она пустая осталась здесь такая, эластичная. Все ну, изменения там есть фиброзные, там надо еще там раз, другой, третий сделать, да? Не, вообще... Это, да, коррекция поджелудочная, да. Раз, другой, третий, это значит не сегодня, а через пару дней? Да, через день. Ну, повторяйте сеансы где-то раз в три дня, не, не чаще, как бы, да? А раз в неделю. Раз в неделю. Нормально. Хорошо, да. да. Ну, самому, можно самому тоже качать. Можно раз и пошел. Селезенку отбалансировал, пошел качать. Лежа на правом боку. Обычно это лучше делать лежа и на спине. Можно опереться. Ага, ну да. Можно отпереться стенку. Ну, лучше, лучше с кем-то в паре, конечно. Сам себе лентяй, уснул там еще а, пенсионерские протоколы, давайте я сразу скажу. Значит, смысл в чем пенсионерского протокола, ну, я не буду никого брать, никому не обижать. <laughs> А, обычно я начинаю с печени всегда. То есть я смотрю зоны Э, значит, да, да, за, за, откуда он передышался и как бы, то есть я сразу балансирую вот эти моменты, потому что они пенсионеров очень ригидность высокая и тело ума, потому что надышались, и тело физическое, ригидность высокая, потом я максимально стараюсь им дренажность сначала, да, то есть печень смотрю куда, баланс сделал флуида, перевернул селезеночное прохождение на флуидическом уровне. Если надо, через селезенку улучшаю кровоток мозга, почек, ну, основных структур. Mm -hmm мозга кровоток улучшаю, э, сердце кровоток улучшаю, улучшаю кровоток почек, получаю кровоток нижней конечности при необходимости, да, то есть вы через селезенку флуидом, раз, раз, раз, раз, аккуратненько. Потом беру а, позвонки, ключевые зоны, которые я сказал, копчик, крестец 2, 3, 3, 2, грудные 10, 6, 2, 3. Иногда шею не беру. Иногда, иногда на грудном и заканчиваю, да. Беру позвонок, позвонок, позвонок, куда ты хочешь. Он говорит, я хочу в зону D4 или S4. Пожалуйста, помпаж веком на раз, два, три, чпок, готово. L3, куда хочешь. L3 говорит, я хочу в S4. Раз, два, три, внутрикостно перешел на L3. Внутрикостно убрал, канал позвоночный расширился, венозный отток лучше позвоночного канала, ноги, ноги не болят, уже и не имеют, как хорошо, и так далее, и так далее, и так далее. Слушайте, пожалуйста, Весь пенсионерский протокол. Позвонки L2, L3 поясница, да? L2, L3 поясница, T10, T6, T3, T2 грудной отдел. Все. Ага. То есть тест клопчик, вот и все, вот и все лечение. Очень быстро, да? Да, 15 минут и готово. Лимфодренаж. И бабушка готова. А? Не это можно я стараюсь, по-моему, в доработать. То есть пенсионерам первичную зону лучше не трогать, да? Для них э, я, я, я обхожу селезенкой и печенью всегда. Через печень смотрю, очень актуально. Потому что они очень ригидные, как бы, да, если начинаем все первичные зоны прорабатывать подробно, посыпется дальше. она посыпется потом вся вот да. Печеночный протокол можно полностью делать, как вы нам показывали. Да, да, да, да. Печеночный, печеночный, печеночный делаю кроме, печеночный протокол, кроме винного звондренажа и бильярдного даже. А, то есть это кроме. Я этого не делаю. Во-первых, я боюсь хрупкие ребра, хрупкие сосуды. То есть я нагрузку даю на уровне флуидичном. Как бы. То есть я вегетатику прокачиваю, тонус сосудов улучшаю, улучшаю кровоток, расширяю позвоночный канал. То есть вот я в этих аспектах и кручу с ними. Ясно? Потому ну, что ты их не переделаешь, там ригидность высокое тело, физическая ригидность тела ума высокая. То есть я перебалансировку делаю флуида так, чтобы их кинетика и кровоток были адекватные для его как бы, ситуации. Да, и лучше. Чтобы поддержать им мозг, поддержать им сердце, поддержать им почки. Понятно? То есть чтобы их поддержать. Лучший кровоток в ключевых зонах. позвоночник, позвоночнике, в почках, сердце, в мозге, в мужчине Все. Вы их не переделываете ни в коем случае. И вот их-то они скрипят, скрипят, потом и нормально как бы. Какие особенности еще в детках? А? В детках еще есть какие-то особенности? В детках на детском семинаре особенности. Нет, ну была я. Ну, то есть, ну, на Нет, крайнюю я была сеанс, на детском. Я показываю совмещение зон пространств мамы и... Это я есть, знаю, это на глобалке. Шагов, да, когда там Мама, детка нашли, совместили. Кстати, у, у меня потом ребенок... Я... Детка задышала. Я сделала только это, мальчик на следующий день приходит, 8 лет. Ну что, какие изменения? У меня, говорит, стало более логическое мышление. Да, да. Мама, Причем 8 лет да. ребенок сказал. Да. Еще на немецком языке <laughs> Да. Поработали, потому что сейчас у нас будет уже слово. А еще что-то будет сегодня? Нет, хватит, все. Хорошо.